Bu videoda iltimos qilaman, like bosib tarqating. Zora bu ayolda eri yoki yaqinlari tomosha qilsa. Bu safar haqiqatdan iltimos qilaman aziz vatandoshlar, agar imkoniylar bo'lsa, e, majburiy emas albatta, like bosing. ko'proq tarqasi nimagaligini hozir video davomida o'zingizlar ko'rib isbotli bo'lasizlar nimaga bu narsani so'rayotganim va albatta o'sha paytda ham bu like bosinglar kelib ketadi Osha uchun hozirda o'zida bosib qo'yishinglar tavsiya qilaman zero bu video tezroq tarqab o'zbek ayolni oila a'zolari tomosha qiladi rahmat like bosganlarga kattakon rahmat deb videoni boshlayman marhamat Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz ayni onda ha Max kanaldasiz. Aziz vatandoshlar, boshidan shu narsani eslatib o'tkazishim kerak. Mavzuga o'tishdan oldin ham yana bitta eslatma aziz vatandoshlar, reklama emas, ochiq aytaman, <laughs> reklama emas. Bilaman, reklamani ko'pchilik yomon ko'radi. Xullas mendan ko'pchilik so'rayapti, "Aka, green karta. Green kartani o'zim to'ldiraman. Agar bilmaydiganlar bo'lsa, ko'p yildan beri o'zim e, o'sha insonlarga green karta to'ldirib kelyapman. Agar siz ham green karta o'ynamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomeri faqat green karta uchun yoki qanaqadir video murojaat ila bo'lsa bemalol e, video murojaat uchun ham bog'lanishinglar mumkin shaxsan menga tegishli nomer e, bemalol aloqaga chiqsangiz aziz vatandoshlar green kartani to'ldirib beraman e, albatta to'lovi bor hamma narsani o'zini to'lovi bo'ladi bu narsani to'lov lekin unaqa qimmat emas bemalol o'tsangiz batafsil telegram yoki whatsapp orqali ma'lumot olishingiz mumkin siz dunyoda qaysi chekkasida bo'lsangiz ham bemalol bog'lansangiz bo'ladi bemalol o'zim to'ldirib beraman demak endi mana rosmona mavzuga o'tamiz Hozir ko'pchilik bu ayol nima videosini chiqaryaptiki, bu ayol nima qildiki deb hayron bo'lganlar bor yoki prosta videoda o'tkazib bir yo'l o'sha ayolni ko'rayotganlar ham bor. Endi bitta narsa aziz vatandoshlar. Iltimosim shuki, men o'zi hech qanaqa inson menga e, murojaatga chiqqani yo'q, hech kim menga aloqaga chiqqani yo'q. Bu ayolni tanimayman, ko'rmaganman. Faqat o'sha internetda yursam, videosini ko'rib qoldim va o'zbekligim uchun o'z hissamni qo'shgim keldi. O'zbekligim uchun o'z yordamimni. Bu video ruslar kanalida tarqadi. ya'ni Rossiyadagi e, vatandoshlarimiz bo'lsa kerak, o'shalarni kanalda, ya'ni ruslar uchun tarqalgan video edi yoki boshqa qirg'iz, qozoq hammaga tarqalgan. Men o'zim o'zbekligim uchun, bu o'zbek ayolni ko'rib, ichim og'rigan uchun bu videoni sizlarga ham taqdim etgim keldi. Endi bitta narsa aziz vatandoshlar, videoni boshida yana bitta narsani aytdik. Bu hozir videoni qo'yib beraman, o'zingizlar batafsil, polni hammasini ko'rasizlar. Bitta narsa aziz yurtdoshlar, siz yoki men yoki aytaylik Ajjobbor aka, Umid opa moddiy yordam qilmasligi mumkin. Tushunaman. Bu moddiy yordam tilanchiga yoki bir ehson narsa emas. Hali ko'ngillardan chiqarsanglar berasizlar, chiqarmasanglar majburiy narsa emas. Faqatgina aziz vatandoshlar, bu videoni qancha tarqatsanglar, imo bo'lami, Telegram, WhatsApp, like bosa, komment yozib, shuncha o'sha boshqa bitta vatandoshga boradi, o'sha sizning yordamingiz bilan boshqa vatandosh yoki o'sha boshqa bir e, dindoshimiz, do'stimiz ehson qilsa agar mabodo o'shani savobidan siz ham men ham albatta olamiz. Ya'ni o'sha savobdan sizga ham menga ham tegadi. O'shaning uchun iltimos qilaman, erinmanglar ichingizdagi shaytonga a bosma deyishiga quloq solmanglar. Sizdan mendan hech narsa kelmaydi. Demak, birgalikda video tomosha qilamiz va albatta video davomida kommentariyga o'z fikringizni qoldirasizlar degan umiddaman. Marhamat. Пожалуйста, помогите мне. Спасибо. всех. В общем, ребята, я хочу вам всем сказать огромное спасибо. Мы, восьмилетние девочки, собрали 500 тысяч рублей. Вы просто у меня самые, самые лучшие, знаете, братья и сестры. Осталось еще собрать 500 тысяч. До миллиона немножко осталось. Поэтому у кого есть возможность, пожалуйста, давайте поможем девочке. Если у вас нет финансов, тогда поделитесь, пожалуйста, со своими друзьями этим роликом. Это очень важно. Ну а узбекской девочке мы желаем только выздоровления. Фаранги, скрепись, наш канал с тобой. Пишите, ребята, что вы думаете. С вами был Костолом. Всех уважаю и ценю. Всем пока. Aziz vatandoshlar bilaman, bunaqa yordam videolarni uje ko'ra ko'rib zerikansizlar, ko'ra ko'rib uje ko'rgilar kelmay qolgandir. Ochig'i men yordam video juda ham kamdan kam chiqaraman. Sababi ishonmayman, ertaga haligi insonga ko'proq pul yig'ilib ketib qolsa, u odamlar o'sha o'zini yo'qotib qo'yadigan insonlar bor. Bilaman, ko'rganmiz bu narsani. O'shaning uchun iloji boricha bu narsadan uzoq turaman. Lekin jajji qizaloq, kimidir singlisi bor, kimidir qizi bor, kimnidir opasi bor, kimnidir onasi bor. Baribir ham nima bo'lsa ham ayol kishi juda ham e, kuchsiz holda qolgan, juda ham e, ko'ryapsizlar, yordamga muhtojligi uchun o'zlarini surpriz qilgan holatda qo'limdan kelgan o'sha e, yaxshilikni mana ulashyapman aziz vatandoshlar. Siz ham o'zingizni qo'lingizdan kelgan yaxshilikni qilishingiz mumkin. Ya'ni kommentariyga bir dona kichkinagina o'sha qizga atab duoingizni o'qib yoki o'sha kommentariyada e, o'sha qizga nisbatan bironta narsa yozib qo'yishingiz mumkin. Albatta video tarqatishingiz mumkin o'sha Telegramdan Mahbuba opa o'rtog'ingizga mayli g'iybatchi e, Nigora opaga bemalol jo'natishingiz mumkin aziz vatandoshlar. Hech narsa ketmaydi. Iloji boricha siz biz o'zbekmiz va iloji boricha qayerda bo'lsak ham qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bundan tashqari ko'pchilik mendan o'sha green karta haqida ozgina qisqa ma'lumot so'radi aziz vatandoshlar. Green karta dunyoda qayerda bo'lsangiz ham o'ynasangiz, o'ynatsangiz ham bo'ladi. Agar siz to'ldirishni bilmasangiz yoki ishonmaydigan shirkatlarni ko'rib, boshqa qilgan bo'lsangiz, o'ynamang, tavsiya qilmayman. Iloji boricha bilgan yoki e, tanigan insoningizga green card test to'ldiring. Masalan, menga. <laughs> Albatta, hazir Menga ham to'ldirtishingiz mumkin. To'ldirib beraman. Videoda boshda reklama qildim, nomerni qo'ydim, o'shanga bog'lanib. Faqat to'g'ri va e, har bitta o'sha narsa detalga nima deydi e'tibor berib to'ldiradigan insonga to'ldiring. Sababi bitta kichkina xato bilan ham уже 1000 green karta chiqsa keta olmaysiz. O'sha xatoni mm, elchixona ko'radi. Bo'ldi, давай Yalla goodbye deydi. Ya'ni o'shaning uchun iloji bor shu narsaga ham e'tibor berishingizni tavsiya qilaman aziz vatandoshlar. Agar qanaqadir savolinglar yoki boshqa narsanglar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qoldirishinglar mumkin yoki instagramda maksimadit deb topib murojaat qilishinglar mumkin instagramim 724 soat sizlarning xizmatingizda faqatgina sms yozsangiz, ozgina kutasizlar obuna bo'lish ham esdan chiqmasa Ular sizlar bilan men Muhammadjon Madih bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Qo'shningiz Absattor aka o'libdi men, sababi u inson hojiga borgan o'g'ri emas. Ko'rishguncha xayr.